that's 6.5 इसको सेंटर लाइन वर्टिकल लाइन यहाँ तक मार्कआउट सेट कर लेते हैं अपना फोन कंट्रोल आर से गाइड लाइन ओपन करते हैं अपन सेंटर लाइन पे दो पॉइंट लगाते हैं पहले पॉइंट में रेक्टेंगल बनाते हैं ये पेन टूल है रेगुलर टूल लेंगे शॉर्टकट कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट करेंगे same left click left click बाहर की साइड निकालेंगे और इधर से इसको फिट करेंगे तो ये है इसको हम थोड़ा डार करेंगे कलर दे देंगे करेंगे इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इसका डुप्लीकेट बनाएंगे इसको फ्रंट में देन कंट्रोल सेवन को click object clipping mask and make और इसके अंदर हम लगाते हैं करके इसको हम इसमें यूज कर सकते हैं पहले उसको इधर चार साइड फिक्स कर ले कहाँ रखनी है then go layer layer check करें ये अपना इमेज है ये तो ये क्लिप है ग्रुप उसके अंदर पेस्ट कर दे तो ये उसके अंदर है उसके अंदर डबल क्लिक करके आइसोलेटेड में जाएंगे आइसोलेटेड में शिफ्ट के साथ एडजस्ट कर लेंगे ठीक है और सेम इसी तरह भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी इन दोनों को ओके क्लिक मार्क्स ये अब इसके अंदर हम स्विचेस स्विचेस के अंदर आपको मिलेंगे पैटर्न नेचर नेचर कर लेते हैं जाएंगे अपने बंदे कॉपी बनाते हैं the Let's open it. For इसका डुप्लीकेट आर्ट बनाते हैं और इसका खोलने करके control mega रिटर्न खेलते हैं वो देन प्रोसेसिंग कंप्लीट कर देगा अपनी देखिए प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है Connecticut